Антошка. Книга из серии «Чудесенко». Книги серии «Чудесенко» — это волшебные книжки для малышей. Нажимай на кнопочку, слушай веселую песенку и смотри живую картинку.